Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un entrevistat en molt de trellat. Hola, sóc Ferran Archilés, eh, vaig néixer a Castelló l'any 1971 i sóc historiador especialitzat en història contemporània. Eh, moltes gràcies, Ferran, per haver respost a la nostra crida. Ja tenia moltes ganes de que vingués al nostre programa. I bé, com sabem els lectors de la teua obra, no? la teua és la història d'un xiquet que llegia molt, no? I tu ser per a començar no seria interessant que ens, costares, que ens contares aquella història d'un xiquet que feia 8 de GB, si no m'equivoque, corria per ahir l'estiu de l'any 85, i parla'ns un poc sobre les teues lectures d'infantesa. Sí, en realitat és una, eh, és una història que suposa que li ha passat a, a molta més, més gent. Eh, probablement el, per a molts valencians, el, i no només valencians, però per a molts valencians, l'únic llibre amb el qual tenim tots una història personal que contar és, el, és Nosaltres Valencians. I crec que, la, la, el, que tu, el que tu fa referència és a, al fet que quan jo estava estudiant l'últim any de la eh, extinta EGB, un professor que teníem aleshores només hi havia una, una assignatura en valencià, va llegir un paràgraf d'un llibre, a mi aquell paràgraf em va impactar eh, moltíssim, i aquell estiu pues, vaig voler que, que els meus pares em regalaren el llibre eh, que, que m'havia impactat, aquell paràgraf no? del llibre que m'havia impactat. Quan van anar a una llibreria també ja desapareguda a Castelló, però que va ser mítica per a, ha sigut mítica per a molts eh, per castellonencs, que era la llibreria Faristol, eh, bueno, pues va tornar ma mare amb, amb, eh, amb el llibre que era Nosaltres valencians. La gràcia de la cosa és que hi havia un error, perquè el llibre del qual venia aquell paràgraf en realitat era La llengua dels valencians, de Manuel Sánchez Guarner, i gràcies a aquest error, anys més tard ja vaig poder llegir el llibre de Sánchez, però gràcies a aquest error vaig començar a llegir els... els eh, que això, doncs, quan tenia 14 anys, vaig començar a llegir els nosaltres valencians, que efectivament és un llibre que jo quan el vaig llegir als 14 anys doncs, crec que no el vaig acabar d'entendre de, molt bé, però ja no vaig poder oblidar. Mm -hmm. Bé, jo al Setge crec que va ser quan el vaig eh, llegir, també un, era un estiu i tampoc no vaig entendre massa. A dia d'avui podem dir que ja sentes un poc millor el llibre, no? Bueno, espere, després de molts anys, més de 20 anys de, dedicat a investigar, eh, 10 anys en la tesi, però realment eh, vaig estar, bueno, pues, quasi des del mateix moment que vaig eh, llegir el llibre, com el llibre ja no em va abandonar mai, a partir d'ahir es van anar multiplicant la resta de l'obra de Fuster, etc i confia almenys haver-lo haver, -lo, haver-lo entès un, un poquet més bé. Si vols parlem d'ací 20 anys a veure si, si l'entès millor o, o què, però... Parlarem no des de 20 anys, però sí un poc més avant, no? d'este llibre que, com bé has dit, a tu no t'ha abandonat. De fet, tinc entès que la teua primera edició, la primera edició que tu tingueres, acaba fins i tot <laughs> tacada per un cubat a, ja fa uns quants anys. I de moment anem a parlar d'un altre tema, no? anem a parlar un poquet sobre la identitat dels valencians, que és un tema que tu has estudiat també, igual que l'obra de Fuster en, en els teus treballs. I començarem per aquella famosa, podem dir ja famosa pregunta de el polemista naix o es fa? Que és la pregunta que et feu Carles Fenollosa, si no m'equivoque, al número 391 de Saó. Pues, realment jo no tinc idea perquè jo no sóc un polemista i és el que li vaig contestar a ell i reiteraré eh, dir-te. Eh, és evident que en el moment que et poses a estudiar determinats aspectes o determinades qüestions, i en aquest cas eh, qüestions relatives a la identitat dels valencians o en general, eh, a qüestions d'identitat nacional, doncs, pots entrar en territoris que, estan, que deuen estar, a més a més, eh, sotmesos a la disputa i a la discussió. Però jo no em considere un, un polemista, no, no, no és el meu tarannà. Uh mhm. -huh. Eh, tu no et consideres polemista, però sí que és veritat que, com a mínim, eh, eh, llegint aquella entrevista, podem desprendre que afirmar que la identitat espanyola és anterior a la valenciana, la identitat nacional espanyola seria anterior a la valenciana en el cas de, dels valencians, eh, ha sigut polèmic per a, per a alguna gent. Bé, jo, eh, per precisar exactament el que, el que jo he dit, eh, des del sentit de, que, de què parlem quan parlem d'identitat nacional moderna, eh, el, que, el, que és, eh, el que jo vaig dir i el que crec que cal dir és que eh, si parlem d'identitat nacional d'estat-nació o d'identitat nacional en el sentit contemporani, que és un sentit no anterior a la Revolució Francesa en cap país eh, eh, d'Europa i per extensió que no es dona en cap país eh, del, del món, amb l'excepció parcial que podrien ser els Estats Units, que tenen una cronologia en paral·lel un poquet anterior, en el sentit modern de la paraula, la primera identitat nacional que ha hagut a Espanya és una identitat nacional eh, eh, i per tant els valencians queden afectats eh, d'aquesta. Això no vol dir que hagi sigut la primera identitat col·lectiva dels valencians. Això no vol dir que els valencians abans no s'hagin autodefinit com a valencians. Ara, aquestes identitats anteriors a la Revolució Francesa eh, no són identitats eh, plenes en el sentit nacional com les entenem avui en dia. I aquesta precisió estava, estava feta eh, simplement per a eh, fer notar que hem d'establir, però no per al cas valencià, per al cas valencià i per a qualsevol altre cas que estiguem abordant, hem de ser capaços d'establir una distinció entre un sentit d'identitat nacional plenament contemporani. El que nosaltres tenim avui, eix és el que naix amb la Revolució Francesa. Altres formes d'escripció col·lectiva i, per tant, altres formes d'identitat col·lectiva eh, existien i, i naturalment hi són anteriors. Per tant, la primera identitat dir que la primera entitat nacional eh, dels valencians fou l'espanyola només eh, està dit en, en aquest sentit de la paraula. Uh mhm. -huh podem dir que qualsevol cosa que correga abans de 1789 o 1808 en el cas d'Espanya és faena de medievalistes i de, i de modernistes i per la qual cosa no seria el teu camp? O... Efectivament. Eh, eh, això, això és un debat, és un llarg debat eh, entre historiadors, eh, sociòlegs, eh, politòlegs. Eh, és, un gran, és un llarg debat, un gran debat a propòsit dels de orígens de les identitats nacionals, aquells elements que eh, estan presents en les identitats nacionals i, naturalment, molts d'aquests elements que després de la Revolució francesa configuren les nacions modernes, ja estan abans. Eh, què passa? Que el fet de que estiguen abans no significa que tinguin el mateix sentit o que puguen tindre la mateixa transcendència o que puguen tindre el mateix significat. No vol dir que no en tinguin cap, però vol dir que no tenen el mateix. Abans de la Revolució Francesa hi ha molts grups, molts col·lectius, moltes identitats de molts pobles. Eh, en canvi, després de la Revolució Francesa, en nacions ja n'hi ha menys. Entre el pas de ser un grup un poble amb una identitat col·lectiva i el pas a ser una, eh, una nació es produeix en la modernitat eh, europea i en la modernitat eh, mundial, es produeix un canvi significatiu que és l'aparició d'eixa estat-nació. Per tant, eh, el, el, en l'àmbit de la història medieval i moderna, eh, el que s'analitza sobretot és la presència d'estos elements. Jo, com a contemporaneista, el que més m'interessa és veure aquells elements que ja estaven, com perviuen, si és que perviuen, o com es transformen, si és que es transformen, i sobretot quin significat eh, posterior tenen. L'exemple que a nosaltres ens és més directe i més pròxim és el de la llengua. És evident que la llengua que parlem els valencians, el valencià, el català, és una llengua que està al País Valencià des del de segle XIII. Eh, Ara bé, el significat nacional de les llengües no és el mateix al segle XIII, XIV, que al segle XIX, el segle dels nacionalismes, al segle XX o, eh, o el segle XXI. En aquest sentit, la presència de la llengua és un tema molt important, però el significat que tenen les llengües eh, pot ser diferent. Pensem, per exemple, eh, que eh, en època medieval al País Valencià la religió era un factor decisiu. I era un factor decisiu per a la construcció de la identitat dels valencians. En canvi, en el segle XIX en el, ho és menys, i en el XX ho és molt menys, i en el segle XXI ho és encara menys. Eh, desapareix aquest factor eh, com, a, com a element vertebrador inexcusable de la identitat i, en canvi, seguim parlant de valencians que ha sobreviscut o que s'ha transformat o que ha canviat. No? Això seria la, la diferència entre abordar un període anterior i el període contemporani. Uh mhm. -huh fent també una miqueta d'off-topic, eh, també és veritat que ara en el segle XXI estem veient no, temes com el hijab i tot això, com està havent el revival no, de les identitats religioses. No, absolutament, no, no, no pretenia dir que no siga rellevant, vull dir, a més a més, a més crec que eh, això també és una qüestió que, que en els darrers anys està eh, treballant-se més, com s'ha produït eh, una nova manera de mirar la presència de les religions o dels factors eh, religiosos en, en la pròpia modernitat no és només... Eh, tota la, la història de la modernitat no és la de la desaparició de la presència d'aquests elements, i si a més a més ara tenim efectivament un cert eh, revival, és encara més important. El que vull dir és que ja no és el factor central. Evidentment sempre podrem trobar eh, determinats relats o determinades versions, fins i tot en el segle XXI, que consideren que no és possible entendre una identitat col·lectiva sense la religió, evidentment. Però crec que el sentit comú general Eh, en aquest moment, eh, la identificació religiosa amb la identificació amb el gentilici valencià no és eh, ni, ni moltíssim menys eh, necessària o no és ni moltíssim menys automàtica. Mm -hmm. Si vols, tornem a, al començament no? i parlem un poc sobre la formació de les identitats nacionals al País Valencià, és a dir, què ocorre a partir d'esta data de 1808 seria, no? que és quan comença a crear-se el sentiment nacional espanyol, i després el naixement també no, del regionalisme valencià que vindria, suposo que vindria marcat també per el naixement d'aquest, anem a dir-li, espanyolisme. Sí, és el, la construcció de la identitat regional és un, és un fenomen ja un poc més tardà, que es produeix fonamentalment a partir de la, de la segona meitat del segle XIX. Sí, en realitat el, el que passa, el fet de que parlem de 1808, com que parlem de 1789, com si parlàrem del 1776 en el cas eh, de les 13 colònies americanes que s'independitzen, és per buscar una certa convenció, és a dir, ens agafem a una data que puga servir eh, per explicar una cosa. Però no és la data, la clau no és la data la clau és el procés que hi ha darrere. Per tant, 1808 què és? 1808 és el moment en el que es produeix un canvi decisiu en el que serà l'articulació eh, política i l'articulació territorial d'una nova estructura política, d'un nou eh, estat. Per tant, 1808 en realitat és un moment que el que fa és catalitzar una sèrie de coses que venien d'abans, però que en, eh, estem parlant, evidentment, de l'ocupació eh, napoleònica eh, de la península. Eh, cal tindre present que este no és un fenomen ni moltíssim menys estrictament eh, eh, peninsular. En realitat, l'ocupació napoleònica és el que fa néixer la pràctica totalitat de, eh, del sentit modern de les nacions a tots els eh, territoris que envolten, eh, que envolten França eh, s'ha estudiat, doncs, evidentment, l'ocupació eh, napoleònica de territoris eh, germànics provoca la reacció i l'aparició del que després ja anomenem el nacionalisme. Passa també a, a, a territoris austriacs, passarà a territoris, eh, fins i tot a Rússia, passarà al nord d'Itàlia, que és ocupada, i fins i tot passa a Gran Bretanya. La primera vegada que es construís un sentit eh, identitari compartit, eh, al Regne Unit és precisament per el perill, en aquest cas no arriba a produir-se, però per el perill de la invasió napoleònica. I per tant això és el que passa també en el cas eh, peninsular, en el cas de la, de la monarquia espanyola. Eixe canvi engega tot un procés eh, diferent. Després d'això, com que no és una cosa, com diem, no és una data, sinó que és un procés, això s'estén al llarg de tot el segle XIX a través d'una sèrie de dinàmiques eh, polítiques complexes. La construcció d'un nou model d'estat s'acompanya d'un nou model de nació. En realitat, sempre es cita, de nou buscant una data que puga servir de referència, es parla sempre de les Corts de Cádiz i de la Constitució que naix a les Corts de Cádiz, perquè ahir és la primera vegada que trobem clarament, amb totes les lletres, la, eh, el sentit de nació espanyola en el sentit que jo deia abans de nació plena i moderna. Com que després la història de la pròpia eh, nació espanyola al llarg del segle XIX és molt complicada, le, la, le, el que és la Constitució de Cádiz en si està molt poc de temps en vigor però eh, implica un tall que ja té conseqüències al llarg de tot el, de tot el segle XIX. El liberalisme espanyol, que és qui eh, encunya este nou concepte de nació, eh, triomfe o no triomfe, eh, el que representa les Corts de Cádiz, ja llança una dinàmica que va endavant. Clar, una vegada això està ahí, què fem amb el fet objectiu de que els territoris que composaven l'antiga monarquia espanyola i els territoris que composen el nou estat que estan naixent amb el liberalisme són diversos, tenen trajectòries distintes, han tingut històries molt diferents, per tant han tingut identitats col·lectives molt diferents. Eh, el fet de que s'hagi produït eh, la nova planta no significa que eh, s'hagi produït una homogeneïtzació eh, en tots els aspectes dels territoris que han perdut les seues estructures eh, forals, etc etc anterior. Què fer amb tot això? Com articular-ho? Això és el que obrirà el terreny a l'aparició la, eh, d'una nova, eh, si volem per utilitzar una paraula eh, que ara gastem prou, encaix. Com encaixar aquests diversos eh, territoris, que a més a més poden tindre no només trajectòries històriques diferents, sinó algunes característiques eh, culturals, lingüístiques, eh, posem per cas que siguin diferents. I ahir és on apareixerà, en la segona meitat del segle XIX, el, eixa construcció d'unes identitats regionals o d'uns marcs mm, regionals que, per definició, regió, eh, se és regió d'una part més gran, se és regió d'un tot més gran, i ser tot més gran, òbviament, és la, és la nació podríem dir-nos que el regionalisme naix per a fer encaixar aquestes regions dins de l'Estat o que, per contrari, simplement naix perquè, com que la, anem a dir, el caldo identitari eh, anterior a l'aparició del nacionalisme era diferent, fa que la ideologia del nacionalisme que naix ara no, no encaixa del tot i faça que això naix com regionalisme. En realitat el, el, hi ha en part un problema eh, terminològic perquè el, la mateixa, el mateix concepte de nacionalisme o el concepte de regionalisme no existissin eh, al llarg de tot el segle XIX, sinó que naixen a partir d'un determinat moment. De regionalisme com a tal, és a dir, el regionalisme seria una determinada ideologia al voltant de la identitat d'una regió, eh, amb aspiracions polítiques mm, o no. Dic això perquè jo he preferit parlar molt sovint, quan parlem del cas valencià sobretot, he preferit parlar de construcció d'identitat regional. En realitat el que faig és traduir el que en la bibliografia internacional es gasta quan es parla de les regions. Les regions no són eh, més naturals, no són entitats més naturals que les nacions, les regions són eh, construccions socials, construccions culturals construïdes, eh, valga la redundància. Per tant, preferís parlar de, de, de l'aparició d'una identitat regional i de construccions d'identitat regional. Regionalisme com a tal, este concepte, eh, ja fa referència a una determinada lectura, degradació política eh, diferent, que es produeix una mica més tard. Per exemple, abans de parlar-se de regionalisme, es parlava de provincialisme, Eh, no, no en el sentit que nosaltres ara podem eh, atribuir, sinó eh, remetent a un sentit primitjani que tenia la paraula província, i es considerava provincialisme una afirmació, és, és, és interessant, no? es considerava provincialisme una afirmació excessiva d'identitat particular, és a dir, de la província. Quan apareix el concepte provincialisme és un concepte negatiu, s'utilitza com un concepte negatiu. Regionalisme també, es gasta com un concepte negatiu. Abans de que aparega el regionalisme com a ideologia eh, política, com dic, en gradació diversa, i responent al que tu planteges, el que es produeix és que cal fer encaixar eixes, eh, eixes identitats territorials eh, o eixes identitats eh, diverses, cal fer-les encaixar dins d'un marc que s'està construint, que és nou, i que el model d'estat-nació eh, que deriva de la Revolució Francesa és un model que tendeix a la homogeneïtzació, eh, no només administrativa, sinó, a més a més, cultural. Aleshores, com fer encaixar el que és divers en el que és, eh, en el que és únic? Ahir és quan naix el que es, el que es planteja com a, únic, com a unitari. Ahir és on naix eh, la, la, este debat o este dilema. Després d'una sèrie de passes, després de l'aparició d'ideologies provincianistes, després de l'aparició d'ideologies eh, de construcció de la identitat regional, trobarem ja l'aparició del regionalisme. Recordem que, per exemple, el nacionalisme català, quan naix, s'anomena regionalisme català i la paraula, per tant, ja té, un doble, ja té un sentit diferent. No té el sentit que nosaltres li atorguem avui, sinó que ja té un sentit del de el que nosaltres avui diríem nacionalisme. Perdona aquestes precisions, és simplement perquè de vegades nacionalisme o regionalisme, etc etc, convé saber, quan estem parlant en cada moment, quin significat li atribuïen els, eh, els protagonistes, és un significat canviant. I és molt interessant, no?, perquè precisament si la paraula és polisèmica o pot tindre diverses interpretacions, eh, saber acotar el que estem, el que estem parlant, estem parlant no, de l'aparició de les diverses anem a dir identitats regionals a l'estat espanyol i anem al cas valencià, no? Com naix este valencianisme, anem a dir-li valencianisme? Bueno, eh, la, la construcció de la identitat eh, regional, almenys hem de situar-la eh, amb tots els eh, elements eh, anteriors que estaven, però l'aparició, diguem-ne, d'un discurs més o menys coherent o d'un relat més o menys coherent sobre la identitat dels valencians, eh, comencem a trobar-la d'una forma clara a partir del romanticisme, a part de l'aparició de, o de la difusió del romanticisme eh, també a territoris, al territori valencià. Clar, el romanticisme és un moviment cultural d'un enorme abast al conjunt d'Europa de, que té precisament un enorme interès en eh, Eh, en, en interrogar-se sobre les identitats col·lectives dels distints pobles que mira al passat. Eh, al llarg del segle XIX, eh, la, la història, o si més no, el passat, estaven extraordinàriament prestigiats. És a dir, allò que més li interessava a qualsevol estat era tractar de demostrar que era, eh, que era molt antic si podia tindre 1.000 anys, millor que 500, i si en podia tindre 3.000, millor que 1.000, i si es podia prendre, eh, perdre en la nit dels temps, millor que millor. El romanticisme fa un esforç enorme per mirar en el, en el passat. Això es pot fer també en els àmbits regionals, es fa. L'hereu, podríem dir d'alguna forma, eh, de tot això és la Renaixença els moviments que anomenem al, al territori eh, els territoris de parla catalana els anomenem eh, renaixences i que respon també a, a moviments que estan donant-se en altres territoris dins de la península i fora de la península amb noms, amb noms diversos. Eh, Eixes renaixences seria el moment, en la meva opinió, en el que comença a acumular-se una sèrie de materials són fonamentalment de naturalesa cultural, però, mm, eh, per exemple, fan de la història en aquest cas específicament de la història dels valencians, o de la història dels catalans, o de la història dels gallecs, eh, fan un, un relat, elaboren un relat sobre aquesta eh, sobre eixa identitat. A partir d'ahir, a partir de la Renaixença, estaria, per tant, eh, naixent un nou tipus de relat sobre la identitat valenciana, que seria, eh, alhora, un, una identitat molt antiga i, per tant, anterior a les unificacions eh, dinàstiques, a les unificacions per decrets de nova planta o a l'aparició de l'estat modern, això la Renaixença és conscient, però que al mateix temps cal plantejar com inserida absolutament dins del nou marc que és l'estat-nació. La Renaixença valenciana, com també és la Renaixença catalana, per cert, no plantegen una alternativa nacional, sinó que plantegen una eh, inserció eh, el menys problemàtica possible, altra cosa és que siga a problemàtica, però ells la plantegen d'una manera el menys problemàtica possible en la inserció del nou marc espanyol. Després, després de la Renaixença, les coses canvien. Generacions posteriors ja es plantegen una lectura eh, diferent. I aleshores ja naix pròpiament o el regionalisme polític, per gastar la paraula que, que es gastava en l'època, o el que eh, nosaltres comentàvem ara, que podíem anomenar eh, valencianisme o valencianisme polític per recuperar aquella fórmula útil que va encunyar Alfons Cucó, però més tardanament. El moment que estàs parlant ara no estem parlant d'un regionalisme que se planteja, en certa manera, no, la compatibilitat entre aquesta identitat prèvia i que més o menys estan ells formant i la identitat espanyola que no se nega en cap moment, podríem dir que això se pot resumir en aquella, aquell vers, crec que era de, de Llorente, que era que aquells que siguen manco valencians seran manco espanyols. Sí, això és un poc la, la idea que tindran tots els autors eh, dels moviments renaixentistes, és a dir, plantegen eh, la, la compatibilitat perfecta, podríem dir, entre la regió i la, i la nació. Es tracta de eh, que tots aquells elements que formaven part de, de, de la identitat de, eh, prèvia ara puguen presentar-se com a elements d'aquesta identitat nacional. Clar, això en territoris que tenen una llengua pròpia, eh, planteja un problema afegit, perquè la construcció de l'estat-nació des de les Corts de Cádiz endavant és un estat que naturalment no contempla la pluralitat, no dic ja la pluralitat nacional, sinó que no contempla la diversitat lingüística. Aquest és un problema que en gran mesura deriva de, eh, com comentàvem abans, del model de construcció de l'estat-nació que, eh, que naix amb la Revolució Francesa, perquè aquest és un model en el que es busca, sobretot, la homogeneïtzació de drets, però també de costums, es busca l'homogeneïtzació dels ciutadans. Els ciutadans han de ser iguals i això obrirà el pas a un model en el que l'homogeneïtat cultural eh, siga, eh, siga completa, eh, eh es busca el model d'estat-nació és un model que, en origen, té molts problemes per a, eh, per a fer encaixar les diversitats. Té molts problemes i intenta negar-les. Aleshores, quan els moviments renaixentistes es troben davant d'un model d'estat-nació, l'espanyol, que deriva del model nascut amb la Revolució Francesa, es troben amb este fet. Eh, si parlem una llengua pròpia, com és que aquesta llengua pròpia no té eh, un, eh, un, un lloc o no té un reconeixement? O... Què passa amb la Renaixença que no fa res? des del punt de vista d'una reivindicació que vaja més enllà de l'element o de l'aspecte simbòlic, no fa res o fa molt poca cosa. La llengua és importantíssima, però és importantíssima perquè és part de la identitat del passat. No perquè siga un element polititzable, no perquè forme part d'un element que siga, eh, que, que dega ser polititzat i, per tant, no com un element pensat en el, en el futur. La diferència que hi ha entre el que fa la Renaixença i el que fa aquesta mena de regionalisme i el que faran després els moviments nacionalistes o el que farà el valencianisme polític passa precisament per ahir. En el cas català i en el cas valencià, la diferència més clara, si ho, pràcticament per dir-ho, eh, si ho vol trobar la diferència que hi ha entre algú quan es troba en una posició eh, pròpiament regionalista i algú que es troba en una posició que ja és nacionalista és el paper que li atorga a la llengua. Si creu que la llengua és un factor central, però no només en el passat i no només de manera simbòlica, considerarà naturalment que amb la llengua cal fer alguna cosa, cal fer política. És a dir, la llengua ha de servir com a factor per a construir una identitat alternativa. I se salt no el fan tots. Eh, de la Renaixença a l'aparició dels moviments després del nacionalisme hi ha un salt. Hi ha continuïtats, però també hi ha un salt. Mm -hmm podem dir no, que en, estan en posicions regionalistes o fins i tot podríem dir folclòriques, aquells que veuen el valencià com alguna cosa entranyable i fins i tot que la utilitzen de manera festiva, i aquells que ja estarien en posicions més nacionalismes o de valencianisme polític, que seria aquells que, diguem, volen fer del València alguna cosa de futur. Sí, eh, eh, tenint en compte, de totes maneres, que no és igual el regionalisme de la, de la renaixença que, que el regionalisme i el franquisme, posen per cas. Evidentment que tenen elements eh, compartits, però vull dir, en el moment en el que la Renaixença està plantejant-se eh, la primera construcció d'un relat sobre la identitat valenciana, fins i tot quan és evident que ells no tenen, no tindran mai una proposta política alternativa, el fet de que estiguen construint eixa identitat amb els materials, fonamentalment un discurs sobre la història i, i un discurs sobre la llengua, però eh, de naturalesa simbòlica, el que estan fent no és només un element eh, no estan mirant només al passat, estan mirant al passat, però estan, mirant, estan construint també alguna cosa que tindrà eh, efectes. Tot el que ha vingut després, i nosaltres mateixos, tot el que ha vingut després eh, deriva del que va fer la Renaixença. Poc, molt o mitjanet, però deriva d'ahir. Perquè abans, al llarg de la primera meitat del segle XIX, pràcticament no hi ha eh, una construcció d'un relat eh, propi sobre la identitat eh, sobre la identitat valenciana. Efectivament, en el moment en què apareix una, una sensació clara d'insuficiència, eh, es demana alguna cosa més. És significatiu quan eh, Alfons Cucó va publicar en, en 1971, el que era el resultat de la seva eh, tesi doctoral sobre la història del valencianisme polític, ell va situar, com és ben conegut, el primer moment en el que naix el valencianisme polític, en 1902, amb aquell discurs de Faustí Barberà i tal. El discurs de Faustí Barberà fa l'Orrat Penat, i l'Horat Penat era justament la institució de, eh, del, que derivava de la Renaixença, era la institució fonamental del regionalisme. Clar, en el moment en el que allò que s'ha construït és insatisfactori, en el moment que algú s'està plantejant alguna cosa més, d'aquesta insatisfacció naixerà la voluntat de començar a fer política. Dit siga de totes maneres que Fausti Barberà tampoc era un nacionalista segurament en el sentit que després ens hem acostumat a, a definir la, la paraula, però és evident que ja no era només un regionalista com ho era, eh, com Llorente. era Llorente, que estava viu, en el moment en el que sí, sí. Faustí Barbera fa aquell discurs, Llorente encara està, encara està viu. De fet, ja n'hi ha un canvi generacional. Hi ha un canvi generacional no? que podríem també fins i tot trobar paral·lelismes en la Renaixença de l'Occità entre els mistralenses més felibristes, diguem, i la gent que sí que volia un occitanisme més polític, que, com sabem, diguem, va guanyar la, la vessant menys política, més regionalista, i al final la cosa acaba com acaba. No, no et penses, eh? perquè de fet la vessant política de l'occitanisme eh, i del felibrisme sí que és molt potent, el que passa és que la deriva d'aquest corrent no és la que segurament eh, esperaríem, perquè resulta que la deriva de... Eh, bueno, Mistral, en definitiva, encara era un republicà de la Tercera República Francesa, però els, els partidaris de la politització van acabar sent morracians eh, i per tant van acabar en el sector d'una extrema dreta eh, molt, molt complexa. O sigui, que, però sí, sí, efectivament, Mistral és el símbol de la... És el símbol Això de la... Ho deixarem per un altre programa perquè me sembla interessantíssim. Eh, val, tornem a València que ho tindrem tot més, un poc més eh, clar. Eh, com bé has dit, no? Faustí Barberà comença a polititzar un poc el valencianisme, encara que no en un sentit, òbviament, no seria comparable al d'avui en dia, més de 100 anys després, Després vindria Constantí Llombard, és a dir, se crea una espècie de republicanisme valencià. Mm, Constantí Llombard és anterior a, a Faustí Barberà, en realitat és contemporani a... a, a, a, a no, a, bueno, és mestre, sí, també és sí. contemporani. És, és contemporani a, a Llorente, diguem-ne, que sempre s'ha plantejat l'existència de dues ànimes polítiques, podríem dir, al si de la Renaixença. Eh, una era republicana, que era la de Llombard, l'altra era eh, la conservadora, que era la de, la de Llorente. Altra cosa és que nacionalment estigueren eh, en llocs molt diferents. Jo això sempre eh, sóc partidari de posar una certa prevenció. El Constantí Llombard, des d'un punt de vista nacional, era tan espanyol, com ista, Llorente. com Llorente, no? Però... Un monàrquic i l'altre república. I, I bé, continuem en això, és a dir, eh, anem a dir que ja s'ha polititzat el valencianisme i això genera un, un primer discurs, no?, que serà el primer valencianisme polític, i bé, continuem... Sí, el, el, pensa que el, eh, per, per allò de nou de, de parlar d'unes dates que puguen resultar relativament simbòliques, eh, jo acostumé a, a utilitzar dues dates eh, que són la de 1878-79, és a dir, el moment en què naix la institució que és l'Horrat Penat, i 1909, que és la, la data de l'exposició eh, Eh, regional, regional. valenciana. En aquesta cronologia, eh, per tant, en el canvi de segle del XIX al XX, en aquests 30 eh, anys és el moment en què se produeix eh, realment la fixació de la identitat regional valenciana tal i com després l'heretarem en el segle XX i l'heretarem en el segle XXI. Són tres dècades molt potents en les quals se produeix l'aparició de pràcticament tots els elements eh, del que considerem avui en dia o hem considerat per molt de temps que era la, la identitat regional. És el moment en el que naixen les falles en el sentit modern de la paraula que acaben convertint-se en un factor eh, identitari tan potent. És el moment en el que se funde la major part de les bandes de música que avui considerem un dels elements més importants de la identitat valenciana. És el moment en el que tota es produeix la glòria de la pintura valenciana eh, que avui considerem eh, com a la, la, el moment més important de la pintura. Sorolla, o ara, ara estos dies que estem celebrant, no? el, el, el, el, commemorant a, a Pinazo. Eh, vaja, eh, estem parlant de tota una sèrie d'elements plàstics, culturals... Eh, bueno, és el moment de Blasco Ibáñez com a novel·lista, el, el, el cicle més important de les novel·les valencianes... Eh, que s'ha escrit mai, eh, evidentment al segle XIX, eh, i, i, i jo m'atreviria a dir que al segle XX, eh, són les novel·les de, del cicle valencià de Blasco Ibáñez, escrites en castellà, però novel·les de temàtica valenciana. És a dir, tots aquells elements que durant molt de temps hem considerat com els elements centrals de l'identitat valenciana es van, eh, van quallant i van, i van triomfant en este moment. I després el que fan és difondre's, a més a més, d'una forma més massiva. En aquest moment, mentre s'està construint la identitat regional, també s'està produint el qüestionament eh, deixa identitat regional. Com més potent és la construcció de la identitat regional, també és el moment en el que apareix el qüestionament de dir, bueno, i, i ens hem de quedar només així? No es pot anar un poc eh, més, eh, més enllà? Per això jo sempre he dit que el valencianisme, el primer valencianisme polític, naix des de dins i no des de fora de la identitat regional. A més èmfasi en la identitat regional, més gent hi haurà que continuï pensant i repensant contínuament el que representa... Eh, I aleshores què vol dir ser valencià si és tan important i està present en tants llocs? Evidentment després hi haurà un moment en què n'hi ha que tallar. El vincle ja no es pot mantindre eternament, no? I la connexió entre un discurs estrictament regional i un discurs que ja pretenga, eh, que ja pretenga més coses. És significatiu, eh, podríem discutir si realment, finalment, 1902 i Faustí Barberà és el moment en el que caldria plantejar eh, l'aparició del, del valencianisme polític. Potser potser caldria estirar una miqueta més, més avant i anar-hi a la segona dècada eh, del, segle, del segle XX. En qualsevol cas, és el moment en el que tot aquest impacte de construcció regional ja s'ha ja produït. No? I només per fer una, una referència, aquesta cronologia és exactament la mateixa cronologia que s'està produint eh, a la resta d'Espanya i que s'està produint a la resta d'Europa, almenys en el nostre entorn més immediat. La construcció d'identitats regionals no és una singularitat del cas valencià, ni tan sols és una singularitat del cas espanyol. Arreu d'Europa, entre finals del segle XIX i principis del segle XX, s'estan construint marcs regionals. Estic parlant de França, estic parlant d'Itàlia, estic parlant d'Alemanya, eh, tots els països que ens envolten en aquests moments estan construint també aquesta identitat regional. Què fa? Que en un moment determinat se passi d'una identitat regional a una altra cosa. Això és el que ja no es dona necessàriament a tots els territoris i converteix aquest moment justament en tan, en tan interessant. A Catalunya, que també s'ha construït al llarg del segle XIX una poderosíssima identitat regional, des dels anys 80 del segle XIX ja n'hi ha una demanda, una voluntat d'anar eh, molt més... Eh, molt més enllà. En altres territoris no es produirà. Comentaves el cas occità. Occitània pràcticament no es produirà. Mhm. Al País Valencià tenim mig-mig. I, de fet, al País Valencià ocorre una segona cosa, no? que és que aquesta identitat, anem a dir-li regional, o identitat ja podem dir-li valenciana plenament, va consolidant-se i continuarà consolidant-se. Arribem més o menys a la dècada dels 30, on ja se consolida ser valencianisme polític, majoritàriament república, però no exclusivament, i després tindrem el tall que també farà que podrem pensar que el valencianisme polític mai no va reeixir, que és el tall del franquisme. Efectivament. El, el, en això hem de tindre en compte que eh, el, el franquisme és el que representa fonamentalment el resultat de la Guerra Civil i, per tant, la dictadura franquista de 40 anys, és el que representa eh, clarament l'element de major eh, de major, no només detall, que ho és, sinó l'element de major mm, anomalia de la trajectòria històrica espanyola contemporània i, per tant, valenciana. És a dir, no hi ha cap país, Portugal, eh, només Espanya i Portugal tenen unes dictadures de més de 40 anys de durada quan la resta de l'entorn eh, europeu s'està construint d'unes formes eh, completament diferents. Això d'entrada ja ens ha de donar una idea de la magnitud enorme brutal que representa esta anomalia en el conjunt europeu. Clar, aplicat al nostre, al nostre cas, com que la dictadura franquista és una dictadura eh, de, inequívocament d'un nacionalisme espanyol agressiu i completament excloent, naturalment eh, totes les possibilitats del que es podien haver construït amb tots els discursos nacionalistes de gradació diversa, però discursos nacionalistes en anys, en anys anteriors, per exemple, el País Valencià, queden absolutament escapçats. Eixe tall és un tall històric eh, radical especialment si tot el que s'havia anat construint en els anys 30, sobretot, encara era més una possibilitat eh, ja, ja n'hi havia coses que s'havien aconseguit, però evidentment la situació del País Valencià no és la situació de Catalunya, és obvi, ni tan sols la situació del País Basc, és obvi. El nacionalisme valencià no es troba en una situació amb capacitat d'influència o una capacitat de presència tan gran. S'assembla una mica més a la situació que es produeix a Galícia en, en, en aquells moments, però eh, encara estava en una... En, no en les beceroles, però encara en una situació... Eh, clar, el tall en aquest sentit és molt més definitiu en el cas valencià perquè si el que encara estava organitzant-se és completament escapçat, no és igual que a Catalunya on hi ha un, un nacionalisme que ja té moltes dècades i que, per tant, eh, pot jugar un, es pot reconstruir, amb moltes dificultats, però es pot reconstruir d'una manera eh, més, eh, més fàcil, podríem dir. En fi, no, fàcil no és, però eh, més viable. Mhm o fins i tot a Galícia, no? que potser no estava tan avançada com Catalunya, però sí que tenia com a mínim una base social per a guardar-se els diners i formar-se els quadres per a que en un futur poguera renaixer i ser llavors. El cas, de, el cas gallec en aquest sentit és molt interessant, realment. Eh, el que passa és que a Galícia no hi ha eh, no, no, es produ, no arriba a produir-se en sentit estricte, eh, eh, fins més tard, no arriba a produir-se una, una eh, asintonia entre construcció d'identitat gallega i construcció eh, del galleguisme polític, diguem-ne, que, que tenen una, una sintonia més estreta. Això fa que després de la guerra eh, algunes coses se puguen continuar, fins i tot pel costat de la dreta. Vull dir, hi ha sectors, eh, el, el galleguisme de dretes eh, sobreviu eh, i, i després té certes capacitats per actuar, i de fet es produirà fins i tot ja en el període de la transició. Clar, això sí no passa. Al País Valencià, valencianisme polític de dretes en la transició no n'hi ha, i si n'hi ha, es poden contar tots en els dits d'una mà i te sobren dits. I seria I Galícia, també no. de la vessant antifranquista. Clar, no, no, sí, sí. Bueno, antifranquista o no, a Galícia és molt complicat. A Galícia eh, hi ha sectors que no són que no són especialment... Això jo sempre recordo, no és el mateix, eh, però jo sempre recordo una, una dada que és interessant, i és que eh, Galícia és el, eh, un del territori, o el, en aquest moment el territori que té un percentatge de, de gent que parla llengua pròpia més elevat, però Galícia és també un dels territoris que històricament més vot ha donat a partits de la dreta eh, espanyolista més extrema, de la qual han en fi, no cal ni dir-ho, ja no dic Franco, però eh, don Manuel Fraga, vull dir que, clar, eh, que en aquest sentit se pot mantenir una molt forta identitat gallega i al mateix temps eh, tindre un sentit molt conservador i, a més a més, un sentit molt espanyolista, no? Mm -hmm. Eh, tornem a la integració no, de les dretes regionals en el règim franquista, perquè en el País Valencià ocorre, no ocorre, ocorre però en menor mesura que potser altres exemples? No, eh, una, de les coses més, una de les coses més interessants, encara ens falta saber molt sobre aquesta qüestió, però les investigacions que s'han pogut fer eh, ja, ja eh, han, han apuntat totes en la mateixa direcció. Hem de tenir en compte que quan pensem en el, en el franquisme, el franquisme no és només Franco en el Pardo. El franquisme significa la construcció de tota una sèrie d'elits eh, locals i de tota una sèrie de quadres que són locals, és a dir, és gent del territori. Ara no m'estic referint al nomenament d'un governador civil o d'un cap provincial del moviment, ara m'estic referint a la gent que eh, ha d'organitzar les estructures polítiques des de l'Ajuntament cap a dalt als diversos territoris. I això són tots locals. Al País Valencià, qui pot nodrir de quadres a eh, el que és a la necessitat dels quadres del franquisme, sobretot en els primers, en els primers moments. Evidentment és la gent de la dreta valenciana, i qui era la gent de la dreta valenciana? La gent de la dreta valenciana era la gent de la eh, dreta regional valenciana. Uh -huh. E, eren estos. És evident que la trajectòria d'una figura com Luis Lucia és molt més complexa, perquè el pilla en un moment molt, molt difícil, eh, a mig camí entre... i, i patirà fins i tot eh, repressió i estarà en presó i tal, però el partit és una altra cosa, i el conjunt del partit està clarament... Eh, eh Conservador. Eh, evidentment, però eh, en un sentit molt, molt, eh, molt clarament de, de donar suport a la, a la dictadura franquista. Hem de tenir en compte que és un, eh, la gent de la Terra Valenciana és una, una gent eh, confessional, és a dir, eh, eh, són catòlics, catòlics polítics, en el sentit que tenen un determinat sentit de, de, la, de la identitat. bueno, e, estos són els que acabaran en gran mesura nodrint els quadres del, del franquisme. Clar, què passa amb la identitat regional? Evidentment, la gent de la dreta regional valenciana és regional, ista, no nacionalista. Eh, per tant, mm, esta gent el que li aportarà al règim franquista és el discurs eh, regional. El franquisme al País Valencià és clarament regionalista perquè eh, és capaç d'apropiar-se eh, d'aquest discurs. Però és capaç d'apropiar-se d'aquest discurs perquè li l'ofereixen aquestes elites eh, locals. Uh I, I en això llegó Fuster, no? Podem, podem dir que sí, no? Eh, pràcticament sí. Eh, Fuster és, eh, és coetani de l'aparició d'una generació de, de jove, coetani no, evidentment és anterior, però de l'aparició d'una generació, igual de generació es dir molt, però d'uns grups de, eh, de joves, sobretot, que, eh, que, que coincidissin amb ell i aleshores la enorme capacitat intel·lectual de, de Fuster al coincidir amb l'aparició d'una sèrie de grups que tenen unes, eh, unes aspiracions, unes, un, unes, uns horitzons eh, en l'antifranquisme eh, que ja són nacionalment eh, molt definits en el sentit de que no tenen, eh, no, no tenen cap aspiració regionalista i si la tenien l'abandonen amb una rapidesa enorme, eixa confluència fa que, que, que es produïsca realment un canvi, un tall, eh, en el que és, és un nou, eh, és un nou nacionalisme, és un nou valencianisme eh, polític i Fuster es convertís clarament en, en la gran figura. Mm -hmm. Parlem, doncs, no, del, de l'antifranquisme, no, del rebuig, pot ser a aquest discurs regional, precisament per vincular-lo, perquè vinculat estava a, a la dictadura i de com aquest trencament amb la dictadura porta també un trencament amb la, amb l'imaginari col·lectiu del valencianisme que fins aleshores, com hem vist, des del regionalisme, anem a dir, a polític, entre cometes, perquè, perquè no, era, no és a politicisme, al valencianisme polític eh, compartint un mateix imaginari, que és el que tu has dit, no? quadros de Sorolla, eh, novel·letes eh, de Blasco Ibáñez, i falles i, i bandes de música. Efectivament. Eh, Fuster venia del, del món de la, de la dreta conservadora, s'havia format quan ell era eh, adolescent, havia, eh, pertanyia al món de identitat local eh, suecana, eh, per la seva tradició familiar situat en sectors molt conservadors, etc. Fuster trenca amb tot això per, per mot, de motu propi, fa una evolució personal que el porta a trencar tot això. És a dir, ell és un exemple de com des de dins del discurs eh, més conservador del regionalisme valencià, cal trencar per a poder eh, anar, eh, arribar més enllà. Evidentment, eh, la paraula clau així ha de ser eh, trencament. Eh, jo sóc de l'opinió que, per això dia abans que és molt important, pense eh, com a historiador, eh, és molt important eh, situar els conceptes o situar eh, els significats en cada moment històric perquè no sempre té el mateix. El, fins i tot, fixa't el que dic, fins i tot el regionalisme, dit així, ambisme, anterior a la Guerra Civil, no el posterior, l'anterior, a la Guerra Civil, fins i tot si l'anomenàrem regionalisme en un sentit més ample de la paraula, eh, en aquest moment encara tenia, complia una funció de, eh, no, no només de folclorisme o no només de eh, rigidesa eh, en la manera de presentar la identitat, encara hi havia moltes coses que s'estaven elaborant, que s'estaven construint. Les fronteres entre el valencianisme polític i les fronteres entre els regionalistes en els anys 20 i 30 no eren muralles xineses, sinó que hi havia punts de contacte i molta gent començava en un lloc i passava a l'altre, etc etc. I sense un trencament. Però, Pot... això, però això després ja no passa. Podem dir, parlarem dels 30, que és quan ja existeixen aquests partits polítics, que la frontera entre accionalista Valenciana i la dreta regional valenciana o entre el Partit Blasquista i el que seria Esquerra Valenciana, òbviament... Era porosa. I, era de porosa. fet, eh, i les bases que acabaren votant a uns altres eren encara més poroses. I, de fet, tenim eh, tot un seguit d'exemples de noms que, procedint d'un lloc, acaben en l'altre, i, i, per tant, aquestes fronteres eren poroses. I, per tant, les fronteres entre el regionalisme i les fronteres entre eh, el regionalisme i, la, i, la, i el valencianisme eren poroses. El programa de la dreta en regional valenciana tenia un, un, eh, un contingut eh, regionalista que després no tindrà la dreta ja franquista Eh, perquè el perd. Lògicament. El, el perd en aquest camí. El tenia. Eh, una cosa que, que eh, malgrat que el pura, és a dir, els blasquistes, els hereus històrics dels blasquistes i la dreta regional valenciana en uns partits inequívocament espanyolistes, eren dos partits valencians. D'àmbit d'actuació valenciana. I tenien eh, programes que eren valencians. Clar, això no ho hem tornat a tindre ja. Per tant, fins i tot 100 partits espanyolistes jugaven eh, o podien jugar elements eh, més diversos. Tot això s'acaba. Clar, a partir del, de l'any 1939 el que passa és que el regionalisme es converteix efectivament en una ideologia estrictament ossificada. Ja, ja no es mou, estrictament nostàlgica, eh, que, que fa agafar determinats elements del passat i els situa com una eh, foto fixa. Tot això no val per a res. Per a tota aquesta nova generació, de valencianistes i per a Fuster, això no val per a res, perquè per aquest costat no, no es pot eh, no es pot avançar, no, no hi ha cap manera de eh, plantejar una, una lectura positiva de la identitat valenciana. Tot això no val. Eh, no n'hi ha més remei que trencar amb tot, aquell, amb tot aquell llegat. I això és el que fan, i això és el que fa Fuster. I ahir ve la proposta fusteriana, no? que tu has analitzat molt bé en la teva obra. Podries fer cinc cèntims de eh, quina és la ruptura? Sí, eh, evidentment, des del punt de vista que estem, que estem ara comentant, per a Fuster la, eh, tota la, tot el contingut eh, que forma part de la definició de la identitat valenciana, en la mesura que és una identitat regional espanyola, no val. Per tant, Fuster necessita plantejar des d'un punt de vista nacional una alternativa global. Aquests elements són uns elements que no es poden, eh, que no es poden aprofitar, per tant, eh, no serveixen. Per a, per a Fuster, el nacionalisme espanyol eh, i clarament el nacionalisme franquista és un nacionalisme de base lingüística. bueno, no per a Fuster, això és així. Fuster simplement se n'adona, evidentment. Aleshores, eh, el que cal és plantejar una alternativa. Eh, si la llengua dels valencians no és el, el, el castellà, no és l'espanyol, això té que tindre conseqüències polítiques, ha de tindre conseqüències polítiques, perquè les té si fora l'espanyol, com diu el, el franquisme o com diu eh, la identitat eh, regional. Aleshores, eh, del que es tracta és de plantejar una alternativa, una alternativa nacional, i alternativa nacional en gran mesura passarà per la llengua. Si la llengua dels valencians és la mateixa llengua que parlen eh, el, la resta dels catalans, lògicament això ha de tindre, diu Fuster, conseqüències nacionals. Evidentment, això no és el discurs que, té, eh, el, que tenia la identitat regional i no és el discurs que tenia, <laughs> òbviament, el, el franquisme. E, e, esta identitat lingüística no se la inventa Fuster, evidentment, la identitat lingüística amb conseqüències polítiques. Això ja eh, era una qüestió que es coneixia eh, que sabia, i que havia tingut efectes polítics des de feia molt de temps no, no exactament en el mateix sentit que Fuster li atorgarà al concepte Països Catalans, de fet Fuster és l'autor el, el que... ell no inventa el concepte Països Catalans, però és el que més eh, contribueix a redefinir el concepte, a reactualitzar-lo i a convertir-lo, de fet, en el que, en el que és avui, no? Ell, ell serà... Sí, que el seria el primer que l'utilitzaria de manera, diguem, no anecdòtica. Sí, Eh, abans s'havia gastat, no, no, no només anecdòticament, però no s'havia gastat probablement amb tota la, amb tota la força, eh, tot i que als anys 30 a Catalunya ja es gasta eh, en, en obres de teòrics, en obres de tal, no té unes conseqüències polítiques, en canvi en Fuster ja té unes conseqüències polítiques. Per tant, este és un, eh, Fuster el que fa al rebutjar tots els efectes del regionalisme i, per tant, evidentment, tots els efectes del franquisme, és plantejar una alternativa nacional, global, eh, una alternativa eh, completa que serien els països catalans. Eh, el teu llibre, no? el llibre que diguem més, eh, més analitza és l'obra de Fuster, es diu Una singularitat amarga, i segons tenim entès, ixa, el títol és una cita textual. Sí, eh, eh, és un, una, eh, pertany a un, a un article que va publicar en els anys 70 eh, Joan Fuster i que d'alguna forma sintetitzava eh, el que era la seva eh, interpretació de la trajectòria històrica valenciana. De totes maneres, eh, ho dic per, per precisar exactament, el meu llibre no és un llibre sobre el, la definició nacional eh, eh, fusteriana dels valencians. Això és una part derivada de l'anàlisi. A mi el que em va interessar en aquest llibre és per què Fuster interpretava la trajectòria històrica Eh, valenciana com una singularitat amarga, és a dir, en què basava, com havia construït ell, com, en què basava ell aquesta idea de que la trajectòria dels valencians havia sigut una trajectòria, eh, una trajectòria eh, frustrada nacionalment, però una trajectòria frustrada històricament, anòmala històricament, en el sentit de que Fuster estaria construint eh, un, un relat bueno, que no inventa Fuster, però eh, estaria construint un relat eh, sobre una trajectòria que no és normal, Eixa és la clau del, de la meva anàlisi, discutir amb Fuster eh, per què la trajectòria dels valencians eh, ha de ser interpretada com a anòmala respecte de què, quina és la pauta que explica. Insistís que no era només, un, a mi no m'interessava només una reflexió des del punt de vista eh, nacional. M'explique, jo no discutisc la, la tesi nacional fusteriana, discutisc el fonament. La tesi es pot mantenir exactament igual revisant els, eh, l'argumentació històrica. Per, si vol, la, la puc resumir en un, en un minut perquè és, és fàcil de, de resumir. Fuster interpretava que la trajectòria històrica dels valencians, i sobretot jo m'he ocupat d'analitzar-la en època contemporània, era anòmala perquè no era normal. I què volia dir normal? Haver seguit una pauta que hauria sigut la pauta, diguem-ne, de la modernitat europea i catalana, no espanyola. Però els valencians sí que haurien seguit una pauta històrica eh, eh, a, la, a la manera espanyola, podríem dir-ne a la catalana. Què vol dir això? Que el País Valencià no hauria seguit les pautes de la modernitat. I què és modernitat? Modernitat significaria una societat que ha, eh, ha experimentat una transformació industrial, la revolució industrial, i una transformació política, la revolució liberal o burgesa, eh, perquè de les dues maneres s'anomenava eh, en, s'anomena el llibre fusteri, de les dues maneres apareix en la bibliografia de l'època. Només si has tingut una revolució burgesa i si a més has tingut una revolució industrial, una societat és eh, pròpiament moderna. Això és el que hauria passat a França, això és el que hauria passat a Europa i això és el que hauria passat a Catalunya. Al País Valencià no. Per què? El País Valencià seguia sent un territori eh, un territori agrari, no industrial, i a més a més seria un país en el que pròpiament no s'hauria produït la revolució burgesa. Què conseqüències polítiques tindria això? Si tu no has fet la revolució burgesa i a més no has fet la revolució industrial, una de les conseqüències socials més importants és que no has tingut burgesia. I si no has tingut burgesia, dia Fuster no has tingut nacionalisme. I ahir ja ve l'explicació de per què Fuster creu que la trajectòria nacional dels valencians en època contemporània és una trajectòria diferent a la de Catalunya. A Catalunya sí s'hauria produït una revolució industrial, sí que té burgesia, sí que ha tingut després eh, nacionalisme. Això és l'anomalia. I jo el que tractava de plantejar és que llegit des d'avui en dia, quan s'han acumulat tota una sèrie d'estudis des de fa eh, dècades. Estudis gràcies a Fuster, perquè és ell el que obri la porta a plantejar la necessitat d'estudiar aquestes qüestions de si hem tingut o no una burgesia, de què efectes té, què significa una reflexió nacional. Tot això eh, és Fuster el que ho obri. bueno, doncs, passen les dècades, s'acumulen els estudis i tenim una interpretació eh, alternativa. Realment, considerar que eh, a Espanya no s'havia produït una revolució liberal eh, és una qüestió molt discutible, insostenible, plantejar la qüestió de la industrialització com a única via per a accedir a la modernitat és també obertament eh, discutible i d'altra banda en el conjunt dels estudis europeus, en el conjunt dels estudis fins i tot sobre Catalunya, la manera d'entendre què vol dir la revolució industrial, la industrialització o els canvis polítics és molt més complex. Al final de la pel·lícula, i acaba així, eh, el que es veu és que la trajectòria valenciana en època contemporània no, d'acord, no seguís aquesta pauta, però és que aquesta pauta de normalitat on, on, on es dona. Per exemple, per posar un exemple eh, evidentíssim, França, que és el país perfecte de la revolució burgesa, ja que és el país on es produeix la revolució francesa de 1789, no s'industrialitza. Hauríem d'arribar a la conclusió, per tant, que França no és un país modern o hauríem d'arribar a la conclusió de que Anglaterra no ha seguit la pauta perquè políticament no es dona una revolució francesa. És un, és un esquema més complex. Si ho apliquem al cas valencià, què passa? I serà la intenció del meu, del meu llibre eh, en, al discutir aquesta tesi de la singularitat amarga. Uh mhm. -huh. Eh, en el teu llibre també analitzes, no? Pot ser quines serien les influències de Fuster per arribar a aquestes conclusions, no? Podríem citar eh, la lectura marxista, no?, de, de, de com la lluita de classes fa que avança la societat, i això portaria a que el pas de la societat moderna o tradicional en aquesta època a la contemporània eh, implica una revolució també, a banda de la burgesa, la, la econòmica, la revolució industrial, i eh, revolució industrial en aquesta època era el model de Manchester, és a dir, un model pues, eh, in, indústria textil, etc etc etc, que és un model més o menys que sí que n'hi ha molts paral·lelismes en el que correria en Catalunya. Eh, exacte. Eh, el que passa és que el, el, la ironia de tota aquesta història és que el famós model manchesterià de la revolució industrial, si existís, ha existit només a Manchester i encara està per veure. És a dir, la idea de que la revolució industrial és una revolució que significa passar del taller artesanal a la gran fàbrica és una idea que no se sosté perquè no s'ha produït eh, ni tan sols al cas britànic. I d'altra banda, eh, mm, a Catalunya, per exemple, la majoria de les eh, fàbriques eren menudes, no eren grans fàbriques. Les grans fàbriques són molt visibles però no són la majoria ni a, ni a, eh, ni a Catalunya ni a molts altres llocs. D'altra banda, els processos de revolució industrial a, a tots els països d'Europa estan geogràficament molt localitzats. No, els països no s'industrialitzen, s'industrialitzen regions dins dels països. Això és el que passa a Alemanya, això és el que passa a Gran Bretanya, això és el que passa a Itàlia i això és el que acabarà passant a en el cas espanyol, on la gran indústria acabarà produint, o, o la presència d'aquesta gran indústria acabarà produint-se en el cas basc i eh, en el cas català més tardanament. Eh, clar, mm, des d'aquest punt de vista, veure, és inqüestionable, el País Valencià no té una estructura industrial eh, ni equiparable a la, a la eh, a la catalana, ni equiparable a la basca, ni equiparable a... en, en magnitud, em referís. ni equiparable a... no, no cal ni dir-ho, a la de Manchester. La qüestió és, en això Fuster eh, té raó, eh, té raó. ser ell menys té alguns elements, però té raó, en el segle XIX no es produís. La qüestió és, això significa, per tant, que el País Valencià ja no ha entrat en la modernitat? Ahir és on entrem en una qüestió eh, més complexa. Per posar un exemple també eh, si anem a l'argument, podem dir, bé, vaig al País Valencià a finals del segle XIX, quan s'està construint la identitat regional, recordem-ho, eh, fa una aposta massiva en, en determinades zones, però és la que al final té més èxit econòmic per la taronja. Eh, si agafem a la puritat de la paraula, la taronja és sector agrari. Però de veritat és igual produir i vendre taronges que produir i vendre blat? No. no. Perquè l'estructura que ho permet i els resultats econòmics no són els mateixos eh, el fet de que no hi hagi burgesia industrial en el sentit de les novel·les Literal. de Dickens no significa que no pugui haver una burgesia eh, agrària, posem per cas. El concepte de burgesia agrària, quan Fuster escriu, eh, no, té, no té sentit, no es gasta, ell no el, pot, no el pot gastar. No és una mancança de Fuster, és que no es gastava. Marx sí, no, però no. Eh, Marx no gasta el concepte, pot contemplar-lo, però no, no, no, no és un element que per a ell siga central. En aquest sentit, es tracta de discutir que perquè no s'hagi produït un determinat model ja no s'ha produït res en aquesta direcció. N'hi havia un refrany en castellà, la, malauradament no recordo exactament com era, però era que el que hacía falta era com eh, sol, era agua, sol i guerra en Sebastopol, no? perquè mm. això implicava el que el preu, del... preu del blat eh, exportat era, era més car, per la qual cosa es podien vendre el seu, Òbviament no és el mateix eh, una economia basada en, en el cereal i on si nevava és que te moris literalment de fam que l'economia agrària valenciana que damunt es dedicava a l'exportació, és a dir, estaves utilitzant, diguem, productes en aquella època d'alt valor afegit o d'alt valor i estaves eh, comercialitzant-los a Europa, a l'Europa, i ja industrialitzada literalment. Jo, una de les qüestions més... Eh, és una anècdota personal estrictament irrellevant, però una de les coses que més em va sorprendre la primera volta que jo vaig vindre a viure a València i per tant vaig començar a caminar, diguem-ne, a la ciutat de València, va ser quan caminava pel carrer de la Pau o caminava per la Gran Via o caminava al Mercat de Colón i jo mirava les cases i deia si això no són cases burgeses, que són cases burgeses, perquè jo no he viscut mai en una casa eh, com aquestes, i a mi em sembla que aquestes són la casa... Això és un exemple de burgesia, no? Evidentment que eixa burgesia no siga la burgesia de no sé on o de no... Això és una altra qüestió. Evidentment que eixa burgesia hagi fet això o allò, o eixos grups burgesos, perquè una de les coses també que fa Fuster en tradició, eh, que és el que es feia en l'època, era parlar de la burgesia en singular, i justament eh, els grups burgesos i per tant els interessos econòmics poden ser molt diversos i contraposats. Però deia, com que no... Eh, entens? Era, era una mica una sensació de dir, jo diria que això sí que és... que, que això no hagi produït eh, un Gaudí, eh, o que això no hagi produït eh, un moviment de la CSS, bueno, pues, pues, pues segurament, però, però, però burgès és, des del punt de vista social de la paraula sí que és. Ara, és un altre tipus de, eh, de burgesia, per tant, efectivament, té un altre tipus d'interessos. És inqüestionable, inqüestionable, que les burgesies valencianes, que sí que existeixen i que les hem d'anomenar burgesies, el que són és espanyolistes Clar que al País Valencià no hi ha un moviment nacionalista. En això Fuster és obvi que té tota la raó. Però, des del meu punt de vista, no és perquè no hem tingut una burgesia, com ell deia irònicament en aquesta frase tan divertida, eh, com Déu i Karl Marx manen. Eh, clar que la tenim. El que passa és que la burgesia valenciana, els grups de la burgesia valenciana, estan absolutament identificats amb el model eh, nacional eh, espanyol. De vegades per interessos directes i de vegades perquè, a més dels interessos, eh, afegixen la seva pròpia eh, identitat. Eh, fins i tot podríem anar més lluny no? en l'exemple que poso de les cases. La casa de John Fuster a Sueca no és, és prou burgesa, diguem, és prou moderna també. Eh, no? Continuem amb tot este fil. Eh... Tu vulguis. Sí, bueno, una, de les, una de les coses, eh, en aquest sentit, comentaves abans de quines eren les influències que havia, que havia rebut Fuster. Jo crec que la influència més important que rep Fuster és la de eh, l'obra de Jaume Vicenç Vives, que és l'historiador català, eh, probablement l'historiador més important eh, que s'ha produït en la segona meitat del segle XX a, a Catalunya i a Espanya. Eh, L'obra de, de Vicenç Vives, bueno, una dècada, perquè va morir, va morir molt jove, morir en 1961, eh, 62, perdó, produeix una, una, una obra importantíssima, que és la que senta les bases en gran mesura eh, no només ell, però en gran mesura ell, d'esta interpretació de la diferent trajectòria entre Catalunya eh, i, i el que seria la trajectòria espanyola, i què fa Fuster? Diu, anem a veure, si la trajectòria catalana és aquesta i la del País Valencià no és aquesta, eh, que tingués el contrapunt eh, exacte. No? Clar, Fuster se'n va a Vicenç Vives perquè és el millor dels historiadors eh, de l'època. No? Uh mhm. -huh. Hem de recordar que, aquesta ah, és una cosa que a mi personalment em fascina, m'ha fascinat sempre, Fuster no era historiador. Eh, I que no sent historiador hagi produït els treballs que més han eh, influït en els historiadors i en els sociòlegs i en els politicòlegs i en els economistes, eh, és fascinant. Clar, el fet de que no fora historiador Fuster eh, va ser tota una bendició, perquè l'estat de la història professional en, en els anys del franquisme és un drama, amb unes poques excepcions. I entre aquestes excepcions es troba Vicenç Vives. Per tant, el que fa Fuster és anar a mirar eh, pròpiament el que és el, el, el model dels millors, dels millors historiadors. Han passat molts anys des de que Fuster va escriure Nosaltres Valencians. Ell, en els anys posteriors, eh, va, va continuar reflexionant sobre aquesta qüestió, però ja no va introduir massa, massa matisos. bueno, matisos algun, però eh, ja no va, ja no va plantejar... Eh, teòricament, en algun moment ell arriba a plantejar-se eh, tornar a escriure el nosaltres els valencians. Eh, al, prim, al principi no, no pogué fer-ho perquè, perquè la, la censura va impedir que el llibre poguera ser reeditat. Reeditat sí, però no es podia modificar. Una nova edició no es podia fer i tal i, i el llibre ja es va quedar com està i per tant ell en un moment determinat en els 20 anys posteriors que encara escriu d'aquestes qüestions eh, no, el toca, no el toca massa clar s'anaven produint una sèrie de canvis i això Fuster ja no ho contempla uh -huh. Eh, has, has comentat una cosa no? que és, és increïble, no? que pot ser que Fuster, que no era ni historiador, ni economista, ni tantes altres coses, hagi sigut eh, probablement l'autor que més ha influït a la sociologia valenciana, a l'economia valenciana, etc etc també és una cosa que havies apuntat abans i és que eh, Joan Fuster, diguem, comença tot. És a dir, l'estudi de, de, de l'economia, de la història o de la sociologia des d'un punt de vista eh, centrat en el País Valencià no existia abans o era, era pràcticament testimonial. Sí, pràcticament. De fet, és una, és una situació molt curiosa. Mm, eh, eh, evidentment, hi ha antecedents, eh, per exemple, obres històriques en un sentit ample d'obres històriques. En el segle XIX se fan algunes obres històriques que, per cert, Fuster coneixia perfectament, pues, les, les històries que fa Vicent Boix o el llibre València que fa eh, Llorente, hi ha una sèrie de coses i tal. Hi ha de tant en tant, així o allà, hi ha una sèrie de coses. Però eh, és molt curiós que si tu intentes, eh, com dir-ho, eh, història, diguem sociologia, economia, eh, i jo m'atreviria a dir fins i tot que eh, textos del valencianisme polític. Si tu intentes mirar els textos de la tradició valenciana, totes aquestes coses, se't cauen de les mans. És a dir, abans del que escriu Fuster, tot, tot el que hi ha abans, té interès des d'un punt de vista d'arqueologia del pensament, té interès des d'un punt de vista... Tu agafes un text en aquest moment de, dels teòrics del valencianisme dels anys 30, ni te dic dels 20, estem, i amb unes poques excepcions que tenen un enorme interès, són textos que, que, que tenen una manera d'argumentar o tenen unes idees o tenen, eh, que no és massa interessant. Hi ha alguna cosa interessant, però no massa. Fuster en aquest sentit, efectivament, eh, és, eh, és molt més que... És, és el pare d'una tradició completa, completa. O sigui, ell sol amb la seva obra s'inventa una tradició. Fins i tot quan reaprofita aquests elements del passat, es digerís d'una forma tan personal que és totalment diferent. Òbviament, en això hi ha una qüestió que, que s'ha de dir, que és la forma d'escriure de Fuster. Ningú escriu com Fuster i, per tant, té una capacitat d'atracció i de seducció eh, brutal. I aquesta capacitat de seducció crearia aquesta nova escola que tu, que tu has comentat, que seria el fusterianisme, no? Exactament què és ser fusterià? Mm, no, no, no te sabria dir, perquè segurament eh, el ser fusterià o el fusterianisme mm, mm, és un terreny de, de discussió, qui està dins o qui està fora, i, i teòricament molts dels que estarien dins consideren que no estan dins. Per tant, jo crec que és una qüestió de... Eh, eh és, és complicat. Eh, Marx no era marxista, Eh, solia dir ell, i no està molt clar si, si realment bona part del marxisme era d'ell o era de, o era d'Engels i era dels seus eh, seguidors. En el moment en què apareix alguna cosa així com una escola, millor diguem una tradició de pensament, evidentment eh, tot es torna més, eh, més complicat. Ara bé, per fer un mínim eh, comú denominador, jo crec que, tu comentaves, convertir el País Valencià en l'eix central de la reflexió, jo crec que això eh, és eh, un llegat netament fusteria. I ja des d'un punt de vista polític, evidentment, la conseqüència eh, política que extrau eh, Fuster seria el llegat polític més, eh, més directe, no? Uh mhm. -huh. I bé, eh, a banda d'aquest llegat podríem citar alguns trets, no sé, perquè jo crec que en l'obra fusteriana sí que tu que ho has analitzat molt bé, eh, n'hi ha alguns trets eh, ideològics i jo crec que sí que podem... Eh, clar, el que passa una vegada una obra com la de Fuster es converteix en tan important i tan influent, el que passa és que influís de moltes maneres. Per exemple, eh, com que eh, un, un dels fils centrals, un dels fils argumentals centrals del llibre de Fuster és l'aposta per la modernitat. Precisament perquè Fuster detecta en les seues anàlisis que el País Valencià no és modern, òbviament la seva aposta és una aposta per la modernitat. Eh, un parèntesi. Clar, si ho està escrivint en 1962 i ho està escrivint sobre la base de l'experiència històrica immediata que té, que és el franquisme, evidentment argumentar per la modernitat del país, argumentar contra el franquisme, va de suar. És a dir, és que és evident que això és un argument extremadament poderós. No? Bé, doncs, eh, l'aposta per, la, per la modernitat. Bé, doncs, irònicament, per dir-ho així, eh, a partir dels anys 80, eh, el que es produeix és una apropiació del discurs de la modernitat fusteriana sense cap conseqüència política apreciable. I això també és un llegat de Fuster, és molt curiós. M'estic referint, per exemple, a, a, al socialisme valencià en els anys 80. Té claríssimament un discurs que aposta per la modernitat i en aquest sentit és un discurs que eh, pot tindre un, una, una proximitat molt clara amb els relats fusterians i que, en canvi, eh, no té una proposta nacional que ni de lluny siga la fusteriana. Eh, en aquest sentit, eh, ho poso només com a exemple de quina forma els llegats d'una tradició, d'una obra que té tant d'impacte, poden multiplicar-se de formes molt complexes es pot mantindre una certa, mm, una certa valoració de la llengua i, en canvi, no una proposta política. I, per tant, eh, això faria que, eh, per exemple, el socialisme valencià actua en el terme de la llengua, estic pensant en la llei d'ús i ensenyament del valencià, però però res més, vull dir, moltes altres parts de llegat fusterià no estiga. Per tant, en aquest sentit, l'obra de Fuster, si, si es pren com un trencaclosques, doncs, evidentment n'hi ha qui l'ha utilitzat a, a fragments. No? podríem dir no, que fent cert paral·lelisme en unes reflexions inicials, igual que quan apareix el regionalisme valencià, hi ha un regionalisme, diguem, joc floralista i un més polític, hi ha un fusterianisme pot ser, més joc floralista, no? O... Jo diria que sobretot hi ha un, un fusterianisme més culturalista. Uh -huh. eh, n'hi ha un més específicament polític, segurament, i n'hi ha un més, més específicament culturalista. Eh, eh, en esta vessant eh, se pot apostar sobretot per la defensa de la llengua, però en canvi des d'un punt de vista de model polític pues, pues ja va bé amb el model eh, autonòmic, eh, ja va bé, es pot aprovar la llei d'ús d'ensenyament, per posar un exemple, segurament eh, és una lectura absurda, però es pot apostar per la llei d'ús d'ensenyament, però no per una comarcalització valenciana, quan és evident que per a fuster la comarcalització podia ser un element central per a reestructurar el país, trencant l'estructura de les províncies, eh, etc etc. no? encara que, per exemple, Vicent Soler sí que fora qui impulsa aquesta iniciativa en, en, jo crec que en menys fortuna de la que ell voldria Probable. haver tingut. I continuant no, en els discursos polítics del fusteranisme, eh, clar, no és el mateix, de Gamel Sant, sobretot el pesant a partir del 86, que la unitat del poble valencià, el que vindria després, eh, n'hi han diversos fusterianismes polítics o...? Sí, però això ja és una qüestió, jo personalment no, no m'he ocupat d'estudiar-les, de, això ja és una qüestió que té més a veure naturalment amb la, amb la lectura que els diversos eh, partits polítics puguen fer de, del llegat de Fuster. Clar, Fuster encara viu fins a 1992, però Fuster des d'un punt de vista polític, doncs, per la seva pròpia eh, formació, en públic, en públic, eh, altra cosa en converses privades, etc etc que això està clar, però en públic Fuster no tenia una, no tenia una, no tingué una voluntat mai inequívoca de donar suport a ningunes sigles. Aleshores, aquest diàleg en, en, en, en què tipus de, de llegat pot haver o no, depèn ja de cada, de cada lectura que es puga, que es puga fer, amb raó, es pot presentar naturalment com a hereu del fusterianisme, però hi entrem en el trencaclosques que comentàvem abans i per tant es pot plantejar de maneres, eh, de maneres en aquest sentit diferents però també passarà després, en el moment en què apareixen eh, lectures que ja s'allunyen d'un model polític que podríem definir més estrictament eh, fusterià, eh, en canvi, eh, també hi ha aquestes herències eh, eh, fusterianes, el, el, el bloc nacionalista valencià a partir de la segona meitat dels anys 90 pues, té una lectura que ja no era la de... no és automàticament la que havia tingut eh, UPB i en canvi també és una lectura que eh, pot presentar-se com, un, com una eh, com una herència d'aquesta mena de plantejament. Això, en realitat, per a mi, més que fusterianisme o no eh, directe, una herència directa o no, o no fusterianisme i tal, per a mi això té a veure amb una qüestió que em, em, em preocupa, m'interessa en el sentit, preocupa vull dir que m'interessa, que m'interessa molt darrerament, que és eh, com podríem definir eh, valencianisme polític. Eh, una de les coses que més, eh, que a mi sempre m'ha paregut, eh, el, el concepte, diguem-ne, com a tal, qui, qui, si no l'encunya, qui, eh, fa per generalitzar-lo clarament, este concepte de valencianisme polític, és Alfons Cucó. I Cucó, que és podríem considerar un deixeble fusterià, però deixeble en canvi, des d'un punt de vista del PSOE. i senador del PSOE, i des d'un punt de vista nacional, no compartia bona part de les propostes eh, territorials eh, fusterianes dels països catalans, eh, algunes i altres no, vull dir. De fet, se mostra a favor en aquella famosa carta del terme Comunitat Catalànica junta al Sí, bueno, però ahir, jo crec que era, era encara molt jove. Vull dir, estic, sí, estic, sí, però, però vull dir, segons els matisos. que, que, hi havia, que sí, tenien trajectòries, tenien trajectòries pròpies, però eh, pensa més en el, en el Cucó eh, d'uns anys més tard. Quan ell encunya el concepte de valencianisme polític, eh, ell posa valencianisme polític perquè no poder nacionalisme, Eh, això és una, una aposta estratègica que ell fa. Jo, això ho recordo perquè m'ho va, va explicar ell una vegada, eh, li van fer-li una, una companya i jo, li van fer una entrevista eh, i, i li ho van plantejar, diu, com és que tal? I, i ens ho va dir, bueno, no, era, no era ningú secret, ell, això. Eh, va utilitzar aquest concepte, diguem-ne, perquè podia ser més útil des del punt de vista després titular un llibre, no? Però, però té la seva virtut perquè eh, el concepte de valencianisme polític permet encabir moltes coses amb una etiqueta, no deixa de ser una etiqueta, però és una etiqueta en la que caben més coses que si busquem estrictament eh, només una adjectivació. No? I en aquest sentit, eh, què és el valencianisme polític? Eh, com podem fer que les diferents tradicions encaixen o no encaixen? Si és que encaixen, que estaria, que estaria per veure, no? I, clar, a partir d'un determinat moment, a partir dels anys 60, a partir de l'obra de Fuster, evidentment el valencianisme polític és fusterià, no pot no, pot no ser-ho. Eh, clar, això ja després obri un ventall en unes possibilitats molt amples. Ja se pot fer una lectura estricta, políticament molt més estricta, o es pot fer una, una lectura més àmplia. Pensem que el fuster, de, de, el fuster de, de, dels anys de la transició eh, immediatament eh, fins a quin punt Fuster es desencanta, fins a quin punt Fuster havia estat mai encantat eh, respecte de les possibilitats del que podria acabar sent eh, tot el procés. No? Jo crec que no en tenia tantes, tampoc, de, de, de, de, de d'il·lusions, algunes, però tampoc tantes. Bueno, doncs a partir del moment en què Fuster ja accepta clarament que hi ha coses que no, no podran ser d'una altra manera, bueno, doncs Fuster es converteix en relativament pragmàtic, i això també és Fuster. Vull dir, és que eh, no, les idees després s'han de testar i les idees s'han de, posar en, de posar en pràctica. En aquest sentit, eh, hi ha una qüestió que sempre... Que, que és una qüestió sobre la que hem de reflexionar molt perquè ell té, ha tingut, té moltes conseqüències. Hi ha conseqüències de futur, i jo no puc entrar en això perquè sóc un historiador, no sóc un... No, no, no sóc un... Anava a dir un, un, eh, un futuròleg, però simplement no, no sóc ni un futuròleg ni un polític ni està en les meues mans, però crec que és una qüestió sobre la que hauríem de reflexionar, eh, que és la de... Eh, Mm, del resultat de les meues investigacions, eh, jo he constatat l'enorme força que va tindre la construcció de la identitat regional, l'enorme arrelament eh, social que va tindre, almenys a la part del territori valencià que vol eh, que s'ha definit històricament com a valencià. Soc conscient que hi ha una part del territori, al sud, que no s'ha autodefinit en l'època contemporània, més que de manera problemàtica com a valencià. Però en el nucli central, que és mm, Eh, allò que es diu... de València, Castelló, València, Castelló i, i el nord d'Alacant, eh, eh, eixa, eixa identitat eh, valenciana arrela. I quan aquesta identitat valenciana arrela es converteix en un factor social molt important. En canvi, el fusterianisme, ara dic fusterianisme en el sentit d'influència de l'obra de Fuster, té uns mecanismes de difusió social molt més limitats, molt potents en determinats àmbits, per exemple, clarament l'espai universitari a partir dels anys 60, clarament té capacitat d'influir sortosament, eh, afegís jo, té capacitat d'influir en els sectors de l'oposició antifranquista, fins i tot aquells sectors que venien de tradicions molt distintes, eh, un cas que he pogut treballar jo, el dels comunistes valencians. Els comunistes valencians, en, quan estan reconstruint el, el partit eh, després de les diverses caigudes, etc etc, la majoria no són valencians ni d'origen. Per tant, tenen una, podríem dir, una sensibilitat cap a la cosa valenciana molt limitada. Però la influència del fusterianisme, la capacitat de difusió és tan gran que fa que, si més no una certa tonalitat, totes les forces de l'oposició democràtica acaben, eh, acaben tenint-la. Fins i tot alguns que després em penediran d'una manera eh, molt sorollosa. Bé, això és així, però al mateix temps la capacitat de difusió social fou menor. Este contrast brutal entre una, una identitat regional, variable, perquè com diem abans no és la mateixa al llarg del temps, però regional, i la capacitat d'influència del fusterianisme i globalment d'una identitat nacional que qüestione el model regional és el que explica en gran mesura la, des del punt de vista identitari la història contemporània eh, valenciana. Mm -hmm. Haurem de deixar aquest fil per a més endavant, se s'està acabant el temps. Eh, abans has comentat no, del fuster diguem, més pragmàtic, no? podríem eh, resumir-ho no, en aquella frase de preferisc que una escola valenciana, és a dir, un fusterianisme cultural, a quatre partits mal qualigats que no els han ungat per el rabo, és a dir, el frustranisme polític. Ell en un determinat moment, eh, eh, quan, quan constata quins són els resultats electorals, però sobretot ja estic parlant ja del final de la transició, de fet ja probablement no és ni transició, eh, estic parlant ja dels anys en el partit de l'any 81, 82, 83, hi ha un moment determinat en el que ell diu jo ara en el que estic pensant és en el futur de la llengua. Per tant, per molts anys es podrà fer pensar ell eh, o molt poca cosa o res. Però, en canvi, pel que fa al tema de la llengua, en aquest moment, amb una majoria absoluta eh, per part de, de l'esquerra socialista en les institucions públiques valencianes i fonamentalment en, les, en la Generalitat, que és la que tindrà la capacitat eh, lingüística. Jo ara estic pensant sobretot en la, en la llengua. I, i això, eh, en aquest sentit, és un sentit més, eh, més pragmàtic. També hem de tindre en compte que estem parlant d'un moment en el que eh, Fuster porta ja molts anys eh, de rebent guerra, palos. rebent molts palos, eh, li han fet dos atentats, eh, és una persona que ja tenia... Si li agrada la gana descansar, que no ho va fer perquè va seguir treballant eixa dècada en altres qüestions, però eh, més inclús eh, acadèmiques, no? Eh, si li agrada donar la gana parar-se, si podia haver parat i haver dit, ja vos apanyareu, ara feu vosaltres. Jo, jo he fet més del, que, més del que havia de fer. Però, efectivament, existeix eixa, eixa dimensió. Jo diria que una cosa és fer el que va fer Fuster, i Fuster podia fer el que li donara la gana, que per això era Fuster, i altra cosa és haver convertit això en un argument o pot ser una excusa per a no fer molt més. Dir, bueno, com ja he fet això, ja no faré eh, més d'allò. Mm, en fi, però ja entraríem en un terreny de l'opinió estricta i, per tant, no puc parlar amb més no puc parlar, amb això no puc parlar amb més autoritat que la de l'opinió, no és una el que acaba de dir no és un argument històric, és una opinió personal. Mm -hmm. Podríem dir, no, que um això de pensar no, que en la llengua és que se podria fer, però en la vessant política estaria la cosa parada durant unes quantes dècades, eh, uau, torna a acertar. Vist en perspectiva, l'acertar de pleno. Sí, Sí, perquè, eh, evidentment, eh, home, eh, està clar que el, eh, construir el marc autonòmic era, en el moment en el que comença a construir-se el marc autonòmic, eh, pot ser moltes coses. Evidentment s'havia aprovat la LOAPA, i que per tant tenia una... després va ser invalidada, però en aquell moment s'havia aprovat la LOAPA i això significava una, una lectura molt restrictiva de les capacitats autonòmiques. El País Valencià havia entrat per una via, tot i que després se li aprovava una llei per a permetre-li unes competències més grans, i hi havia molts dubtes, molts dubtes respecte a la voluntat que podria tindre eh, el Partit Socialista en majoria absoluta, eh, a les Corts Espanyoles per a desenvolupar un model autonòmic, però les comunitats autònomes podien fer moltes coses dependria de la voluntat que tingueren. És evident que a Catalunya, o és evident que al País Basc, es va voler i es va avançar eh, molt. Al País Valencià no es va voler avançar tant. La construcció del marc autonòmic no és irrellevant. Este és un, un argument que jo li vaig llegir fa molts anys i, i pense que, que tenia tota la raó. a Joan Francesc Mira, eh, clar, ell Eh, és antropòleg i, per tant, coneix perfectament com es construïssin aquests mecanismes. I ell plantejava, tindre un marc autonòmic no és igual que no tindre'l, i, per tant, construir-lo ha tingut efectes, eh, el fet, estem parlant de, de... Ara ja, tristament, estem parlant del passat. En el moment en què hi havia una televisió valenciana, o hi ha un servei valencià de salut, o hi ha una xarxa d'escoles públiques, estàs construint un marc identitari que abans no tenies. Les possibilitats estaven, però no es van desenvolupar. En aquest sentit, clarament, eh, Fuster tenia raó. Durant moltes dècades, i sobretot després de la manifesta derrota de les forces polítiques dites eh, valencianistes, dir per un sentit ample, en les eleccions, evidentment, sense aquest corrector, si no hi ha una força nacionalista, ja no dic si és majoritària, però si no hi ha una força nacionalista que pressione, eh, no té per què produir-se necessàriament una situació eh, de, de canvi. A més a més, estava naturalment tota la reacció eh, anticatalanista, tota la reacció blavera, etc etc en tot el que havia representat en la transició, que estava ahí actuant com una mena de, de, de límit que les forces autonomistes no volien eh, superar. Però tu saps que, com jo he dit en algun, en algun moment, eh, el marc autonòmic no és el final eh, de la nostra història col·lectiva. Mm -hmm el marc autonòmic no és el final de la història col·lectiva, eh, tu eres historiador i no eres futuròleg. Eh, una última pregunta, eh, que també l'ha tret d'una anterior entrevista que t'han fet. Pot el valencianisme ser hegemònic? Sí, poder pot. Eh, pensem en els exemples històrics d'altres eh, territoris en els que s'han produït evolucions al·lucinants. Jo sempre pense en el cas del, eh, de l'Scottish National Party, un partit que es crea eh, més tard que quan apareix el nacionalisme eh, valencià, políticament parlant, i no cal ni dir-ho, molt més tard que quan apareix el nacionalisme català i que en aquests moments és eh, el partit polític hegemònic a, a Escòcia, eh, ha liderat un procés... Que, bé, sí, el referèndum ha tingut el resultat que ha tingut, però s'ha celebrat el referèndum, ha donat un resultat eh, molt significatiu i ells tampoc han acabat de tancar la història eh, perquè amb el Brexit, etc etc, estaran produint-se moltes, moltes modificacions. Per tant, sí, eh, com, a, com a possibilitat, es pot, eh, es pot donar perquè tenim exemples que ho demostren i també es pot no donar, clar. Molt bé, Ferran, eh, moltíssimes gràcies per les teves reflexions, ha sigut un plaer tindre't així i, i, jo crec que deixem la porta oberta per a que tornes quan vulguis al nostre programa. Doncs moltíssimes gràcies, ha estat verdaderament un plaer. Lamento no haver vingut abans, que em vas convidar fa molt de temps, però de vegades anava a dir la història, ho sabem en la vida és com és i, i un no pot fer més del que pot fer.